É, bom, na casa 5.2, onde a gente fala das estratégias, existe sempre a, o desafio da gestão de tempo, né? Ou seja, o que, é a gestão de tempo no caso de um profissional liberal ou mesmo de um profissional tradicional dentro do mundo corporativo. É, o, o profissional ele precisa ter uma, uma agenda de atividades, uma agenda que é, seja construída estrategicamente, estruturada, para maximizar o efeito dele sobre os projetos que ele está trabalhando, sobre as atividades que ele está trabalhando. Então, você ter uma estratégia de gestão do tempo e de é, criação da sua agenda de atividades é o que vai, certamente, em todos os casos, poder maximizar esse seu é, efeito sobre o, os trabalhos que você está fazendo, né? E isso exige um tanto de autoconhecimento. Você precisa saber é, em que horário você trabalha melhor, é, quando, quando, qual o espaço de tempo que você tem disponível para, para fazer certos trabalhos, quando é a hora de planejar, quando é a hora de se preparar, quando é a hora de agir, quando é hora de analisar, de estudar o, os efeitos e aprender, né? se, se autoaperfeiçoar né? com o investimento também em, em atividades de formação e de reciclagem do seu currículo profissional, né? Tudo isso é uma série de decisões delicadas, estratégicas, que, que no fundo é, tornam ou não o seu trabalho bem sucedido, produzem ou não o efeito exigido pela sua área profissional, pela sua profissão e é, vão, vão é, sempre ser um, um desafio na, na, vida de todo profissional. É, a gestão do tempo é, um, é uma arte muito, muito difícil de dominar e, e que, enfim, o tempo é um tirano na vida de todas as pessoas. Né? A boa gestão da, da sua agenda de atividades é, no fundo, o segredo por trás de todas as profissões, né? porque ela contempla tudo isso que, que eu disse, ela não contempla só o seu tempo trabalhando ativamente em, em alguma, em alguma atuação, mas é o tempo também que você tem para descansar, é o tempo que você tem para estudar e se preparar, se é, aperfeiçoar, é o tempo que você tem para se preparar para entrar em ação, né? Então, toda essa gestão do tempo, que envolve todas as áreas da sua vida, né? seja sua vida pessoal, seu lazer, sua família, tudo, também disputa o tempo com a sua atividade profissional e, portanto, é, o sucesso profissional de qualquer atuação profissional está intrinsecamente atrelado à maneira como esse profissional gerencia o tempo.